assalamu alaikum ay mayo kati ramat hamma ay hiji ay gonda istati ay wa secrétaire général no groupement bonfere sagia amo niger ir go goyde mouvement pour la paix kan kandir c'est moi dak seneca ir ir goga fufule ir ganere ir ga safa makara mo ir ganere ir do a hanfano gumu gumu ir go ngware no tuma katir se wasiwa de zure kanga nan ir goyowo amaduka koyde jine